Thank you. والى مصر فعلى وقع الجوله الاوروبيه التي بداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهي الاولى له منذ الاطاحه بسلفه مرسي تترنح الملفات التي تشكل تحديا للقاهره ممهده بتصريحات قاسمها المشترك الحفاظ على امن اسرائيل هشام فريد والتفاصيل